ようこそモスコミュール放送局へはじめまして私はここの船長を務めますモスコミュールと申します記念すべき第1回の放送まずは、えー、こちらの番組がどんな番組なのかそして私は一体何者なのか、えー、紹介していきたいと思いますそれではまず自己紹介からいきましょう自己紹介、えー、まずは名前からですね 私の名前はモスコミュールと申します、えー、気軽にモスコおじさんなどと呼んでいただけたら嬉しいです次年齢ですね年齢、えー、私の年齢は秘密次、えー、趣味ですね私の趣味は、えっと、絵を描くこととあとは、えバルへ行って、え人間観察をすることでございます 次、えー、私の好きなお酒私が好きなお酒はえー、っとピニャコラーダとあとはコンチータでございます知らなかったら、えー、ぜひ調べてみてくださいあれは美味しいですよプリトークタイム私は、えー、この船で世界中を旅しています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 この船で世界中を旅していますといろいろな方々に出会うんですねで、えー、その中でも今の私のように自分から世界へと発信している方々がいらっしゃいましてその方々のお話とかあとは番組とかをこう見ますとあの可愛いっていうのと滑稽な意味での面白さっていうのが融合したジャンルとして、えー、ブランディングができていたわけです。 では、えこの放送がどういう存在だったらさらにその世界を広げることができるかというのを考えまして私の放送はかっこいいあるいはおしゃれと人生をちょっとだけ豊かにする真面目な造話みたいなもので、えー、ブランディングができないかという考えのもと発信していきたいと思います、えー、また えー、見てくれている方々が望んでいるコンテンツにもしていきたいので、えー、ぜひですねこういうことをやってほしいあるいはこういうものが見たいなどという、えー、ご要望がございましたらぜひともコメントしていただけると大変助かります、えー、なるべくレスポンスできるように努力していきたいと思います ということで、えー、船の上でおじさん1人が放送している放送局ですけれども是非とも応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは皆さんまた会いましょうバイバーイ